Esta noche es una gran noche. Esta noche tenemos la oportunidad de demostrar lo que valemos. ¿Y a quién ha elegido Rodríguez para esta experiencia piloto? ¡A mí! Bueno, y a vosotros también, pero, pero ¿a quién ha elegido para supervisar todo esto? Porque podría haber venido él, pero no. Me ha elegido a mí. Hoy comienza una nueva era. Comienza la era de atender llamadas por la madrugada. ¿Y qué es lo importante cuando atendemos llamadas de madrugada? Que no se pierda ni una sola. ¡Ni una sola! Buenas noches, le atiende la extensión 622, ¿en qué le puedo ayudar? Perdón, el teléfono del telebotellón dice... Disculpe, según la ley 1777 de 1988, está prohibido vender alcohol más tarde de las 10 de la noche, con lo cual no le puedo dar ese número. No, disculpe. No, lo siento. No, buenas noches. No sé si veis lo que me estáis obligando a hacer. Yo no quiero tomar esta actitud, pero es que me estáis obligando a comportarme de... ¿me estáis escuchando? Pero, pero, pero, pero... ¿Hola? ¡Mola! ¿Me las dejas para la rey? ¡Déjamelas, déjamelas, déjamelas, déjamelas! Miércoles, 5 de la tarde, 17 horas. Calle Tribulete. No, no, no, no, vía directa. Desde Bangladesh. Namaste. ¿Qué es eso de Tribulete? ¿Y qué te van a traer? Ah, déjame en paz. Ay, dímelo, ¿qué son microchips? órganos, un container lleno de sin papeles. Sí, sí, sí, sí, de todo un poco, de todo un poco. Gilipolleces dices. ¡Ay, dímelo! ¡Pero se ha locos! ¿Queréis dejar de hacer tonterías y poneros a trabajar? Sí, Alejandro salán? Ana misahin. Neresin? Savides Gabi. Das? Harry yaz Sí, Plaza de Colón. ¿Sabes chino? Joder, ¿y por qué viene vestido de, de, de manga? igual, toma. A todo que sí, y anótalo. ¿Sí? Buenas noches, le atiende la sección 622 ¿Otra vez? ¿Otra vez usted? Vamos a ver, no le he dicho que no le puedo dar el número. Pues no. Pues lo mismo para usted. Se acabó, se acabó. Rodríguez se va a enterar de esto. Esto no puede seguir así. Me habéis obligado a tomar me que, que yo no quiero tomar, pero, me obligáis. Que esto pasa ya de castaño oscuro. Ahora, pero se va a enterar, Rodríguez, se va a enterar y vais a saber lo que es bueno. Porque esto no va a ser... No, no, no, no. Disculpe, señor Rodríguez. Eh, no, no. Eh, eh, disculpe, señora Rodríguez. ¿Me podría poner con el señor Rodríguez? No, no, no, no. El señor Rodríguez no está en la oficina. Yo le llamo desde la oficina. Disculpe, señora Rodríguez. Señora Rodríguez. Hombre, señor Rodríguez, buenas noches. Sí, sí. Todos aquí como en un puño. Sí. A la dirección de siempre. Sí, hombre. Dos pastillitas de las azules y más de regalo por parte de la casa. ¿Algo más? Ajá. Sí, sí, sí. Sí. <laughs> ya, ya me encargo yo ya. Sí, sí, no se preocupe. Que pase usted buenas noches, señor Rodríguez. Buenas noches. Y tú, que el lunes quiere verte a primera hora en su despacho. ¿Me pasas el zapato?